अब हामीले पनि त्यो गर्न सिक्नुपर्छ तर हामी एउटा चाहिँ पब्लिकमा गएर स्टेजमा गएर बोल्यो भने चाहिँ अब कसरी चाहिँ गर्ने त ऱ्यापो बिल्डिङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि आइस ब्रेक भन्छ स्माइल गरेर हामीले ऊ के अरे चाहिँ गर्न सक्छौँ है स्माइल गरेर अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ कुनै भनाइहरू हामीले भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइस ब्रेक गर्न सक्छौँ होइन अब के अरे चाहिँ तपाईँको कुनै महान व्यक्तिले भनेको भनाइहरू होइन त्यो लिएर चाहिँ तपाईँको आइस ब्रेक गर्न सक्छौँ अनि ग्रिटिङ भनेको अभिवादन अब हामीले चाहिँ के अरे सबैलाई अब तपाईँको चाहिँ के गर्छौँ त नमस्कार गर्छौँ अनि इन्ट्रोडक्सन दिन्छौँ आफ्नो चाहिँ परिचय दिनु पऱ्यो होइन त्यस पछाडि ऊ के अरे चाहिँ वेलकम गर्नु पऱ्यो स्वागत गर्नु पऱ्यो है अनि त्यस पछाडि ऊ के अरे प्रोग्रामभित्रको चाहिँ रुल्स र रेगुले रेगुलेसनको कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो सुरुको सुरुको विदिन तपाईँको चाहिँ एक मिनट अलमोस्ट एक मिनटभित्र चाहिँ यो ऱ्यापो बिल्डिङ एकदेखि तिन मिनट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऱ्यापो बिल्डिङ गर्नुपर्छ है ऱ्यापो बिल्डिङ गर्नुपर्छ र म आफै पनि यो प्र्याक्टिस गर्दैछु म एक दुईचोटि यो स्टेजमा बोल्ने काम गरेको छु अब सानो सानोमा हो के अरे यो भक्तित्व कला कला त सिक्यो त्यति बेला यो यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन होइन म पनि यो प्र्याक्टिस गर्दैछु स्टेजमा चाहिँ है अनि तपाईँको अनलाइनमा अब स्पेसियली मैले आफ्नो अनुभवकै आधारमा गर्दैछु है अनि तपाईँहरूलाई पनि त्यही गर्नुहोस् भन्छु अनलाइनमा जाँदाखेरि तपाईँले सकेसम्म सुरुको के अरे चाहिँ वान मिनटलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गले तपाईँहरूले आफ्नो कन्टेन्ट प्रेजेन्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईँको अडियन्स अन्तिमसम्म पाँच मिनटको भिडियो छ भने पाँच मिनटकै हेर्न ऊ रेडी हुन्छ दस मिनटको छ भने दस मिनटकै रेडी हुन्छ त्यसलाई के भन्दो रहेछ भने ऱ्यापो बिल्डिङ भन्छ फर इक्जाम्पल अब अहिले सहित हामी जान्छौँ यहाँ मुनिपट्टि अब यो के अरे तपाईँको केही बुक्सहरू उहाँले सजेस्ट गर्नुभएको कुरा हो उहाँको सेसनमा अब यो थुप्रै साइनहरू चिन्हहरू माइन्ड समात्ने कुराहरू सिकिन्छ है म त्यो कुराहरू म अझै एक्सपिरियन्स नभएको हुनाले तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैन है किनभने थाहा नभएको कुरा गर्नु नि हुँदैन है अनि सो पछाडि हो के अरे सिलेबस त म तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु हेर्नु होला अनि त्यस पछाडि बिफोर प्रेजेन्टेसन के गर्ने ड्युरिङ प्रेजेन्टेसन के गर्ने कुराहरू छ होइन तपाईँको बिफोर प्रेजेन्टेसन के गर्ने त भन्दाखेरि के अरे चाहिँ क्वेसन्सहरू सोध्ने होइन हो के अरे चाहिँ कहिले हुँदैछ कहाँ हुँदैछ कसरी हुँदैछ होइन अनि त्यस पछाडि त्यसको के अरे आफ्नो बोल्ने के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ टपिक्स के हो त पक्कै पनि के अरे तपाईँ तपाईँ बोल्दै बोल्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँको एकदमै एउटा एउटा न एउटा टपिक्स तपाईँले चुज गरेर बोल्नुभएको हुन्छ नि त है एउटा न एउटा टपिक्स तपाईँले चुज गरेर तपाईँ बोल्नका लागि चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि सुरुमा के गर्नु पऱ्यो बिफोर हामीले चाहिँ रिहर्सल गर्ने है प्र्याक्टिस इज एभ्रिथिङ र के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ डक्टर बिन्द्राले के भन्नुहुन्छ त म हरेक भिडियो बनाउँदाखेरि तिनदेखि दस पटक चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छु है तिनदेखि दसपल्ट प्रा सबभन्दा फर्स्ट प्र्याक्टिसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केही ओ के अरे मेरो ओ के अरे चाहिँ मैले भनेको कन्टेन्टहरूमा तपाईँको चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने अप्सन दिन्छ दोस्रोमा अलिकति त्यहाँ कन्फिडेन्स बढ्छ तेस्रोमा जाँदाखेरि चाहिँ म भन्छु है कस्तो स्पिडले बोलिदिनुहुन्छ नि तपाईँको हो के बुलेट आएको जस्तो नमस्कार यसरी यस्तो फास्ट बोलिदिनुहुन्छ खतरा बोलिदिनुहुन्छ नि त किन त भन्दाखेरि यो सबै प्र्याक्टिसको कमाल हो है अनि उहाँले हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ एघारवटा लगभग वर्ल्ड रेकर्ड राख्नुभयो यो वर्ल्ड रेकर्ड दुई घन्टाको सेमिनारलाई उहाँले तिन दिन चार दिन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अरे क्या है उहाँले हो के अरे भन्नुभएको छ क्या तिन चार दिन चाहिँ उहाँले त्यो तिन घन्टा दुई जुन दुईदेखि तिन घन्टा बोल्नका लागि तिन चार दिन चाहिँ उहाँले पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अनि नै त्यो फटफट फटफट फटफट फटफट फटफट फट कन्टेन्ट बन्नका लागि चाहिँ आउँछ क्या है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि रिहर्सल गर्नु पऱ्यो राम्ररी सर पहिलो रिहर्सल गर्नु पऱ्यो ओके साइमन सर मलाई ओके पब्लिक स्पिकिङ नै आउँदैन भन्ने होइन अब साइमन सर म त खतरा पब्लिक स्पिकर भन्छु नि भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ लाग्ने हो है अब त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ रिहर्सल गर्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि त्यो प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ भिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो है भिजुअलाइजेसन गर्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि तपाईँको अब स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको यो कुरा छ है स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अब बोल्दा बोल्दै मान्छेमा के भइरहेको हुन्छ कसैसँग पसिना आइरहेको हुन्छ कोही हो के अरे चाहिँ कामिरहेको हुन्छ हात कामिरहेको हुन्छ के भइराखेको हुन्छ नि त हो यो कुराहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने त यसलाई के भन्छ त स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्छ है अनि सो यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि जस्तो केही कुराहरू आफूलाई हो के अरे सेल्फ कन्फिडेन्ट राख्नु पऱ्यो त्यो सेल्फ कन्फिडेन्ट बिल्ड गर्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि हो के अरे चाहिँ पानी लिने होइन अझ पानीले चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ काम बनाउँछ होइन हिजो के अरे मैले राम्ररी सरलाई नै भनेको थिएँ होइन पानीले चाहिँ हामीलाई काम बनाउँछ है अनि आज त रेडी पनि गरिसक्नु जस्तो लाग्यो <laughs> अनि त्यस पछाडि गहिरो सास लिने होइन डिप ब्रेथ होइन त्यो के अरे चाहिँ गहिरो सास लिने यो कुराले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ होइन तपाईँले एउटा टिप्स फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई के अरे भन्छु है अस्ति पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु है त्यो के हो भन्दाखेरि मैले एउटै कुरा हो के अरे दिमागमा मलाई हो के अरे बच्चामा है यो मलाई चाहिँ तपाईँको गोकुल बासकोटा होइन गोकुल गोकुल भण्डारी होला सायद उहाँको नाम हो के अरे चाहिँ कम्प्युटर पढाउनुहुन्थ्यो इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गले उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी छ सात पढ्दाखेरि हो के अरे चाहिँ यो कसरी हो के अरे चाहिँ अगाडि गएर बोल्न सक्ने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले उहाँले चाहिँ के अरे हेर केटाकेटी हो भाइ बहिनी हो के अरे एउटा के अरे टिप्स तिमीहरूलाई दिन्छु के अरे चाहिँ अब्राम लिङ्कनको टिप्स दिन्छु अब्राम लिङ्कनले चाहिँ के भन्नु गर्नुहुन्थ्यो नि नानी बाबु भाइहरू के अरे चाहिँ तिमी अगाडि हो के अरे गएर बोल्न थालिसके पछाडि चाहिँ अगाडिको हो के अरे मान्छेलाई चाहिँ भेडा सम्झिनु है पशु सम्झिनु है अनि त्यो अगाडिको मान्छे चाहिँ भेडा पशु सम्झिसके पछाडि त म त ठुलै भन्ने हुन्छ नि त अनि त्यस पछाडि त्यो स्ट्रेस स्ट्रेस त्यो असिना पसिना आएको कुराहरू पनि हराउन थाल्छ ढुक्कले आनन्दले के अरे चाहिँ पानी लिने टक्क आफ्नो कुरा चाहिँ अडिक ढङ्गले राख्ने है त्यो कुरा म एकदम सम्झिन्छु अनि त्यो सही पनि हो क्या सही पनि हुन्छ नि त सबभन्दा किनभने हामी बोल्ने बेलामा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के सोध्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि मान्छे भएकोले त्यसले के सोचिरहेछ मेरो त्यसले के सोचिरहेछ मेरो भन्नेतिर हामी ध्यान जान्छौँ फोकस है कन्सन्ट्रेसन हाम्रो आफ्नो भन्दा पनि उसकोतिर हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै हामीले यो चाहिँ गर्नुपर्छ है तपाईँहरूलाई पनि म यो सजेस्ट गर्छु हामीले यो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन अगाडि जाँदाखेरि डराउने कुराहरूलाई चाहिँ त्यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन त्यो पनि एउटा स्ट्रेस म्यानेज गर्ने सिस्टम नै हो नि त त्यसरी के अरे चाहिँ हामीले सोच्नु पनि राइट सो यो कुराहरू छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ यो मैले तपाईँहरूलाई पढाइनँ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ अब के अरे ड्युरिङ प्रेजेन्टेसनमा अब ऱ्यापो बिल्डिङ भनेको त अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ होइन सब जब चाहिँ हामीले जब चाहिँ हामीले फर्स्ट एकदेखि तिन मिनट चाहिँ अडियन्सलाई एटेन्सन राख्न सक्छौँ नि इन्टायर इन्टायर त्यो तिस मिनटको एक घन्टाको सेसन चाहिँ राम्रो बन्छ भन्छ क्या हुन पनि हो क्या हामीले हेऱ्यौँ भने यसो तपाईँहरू प्रोग्राम विचार गर्नुहोस् कुनै पनि स्पिकर आएर फर्स्ट थ्री थ्री मिनट वरिपरि उसको राम्रो स्पिच हुन्छ भने ऊ अटोमेटिकल्ली राम्रो हुँदै गएको हुन्छ क्या राम्ररी सर तपाईँले त्यस्तो कुनै देख्नु भएको छ अनि सुरु सुरुको नै तपाईँको एकदेखि तिन मिनट राम्रो ऱ्यापो बिल्डिङ भएन भने के हुन्छ त अगाडिको चाहिँ के हुन्छ राम्रो म्यानेज हुँदैन अगाडिको सेसन चाहिँ उसको राम्रोसँग बढ्न सक्दैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ऱ्यापो बिल्डिङ अर्को भनेको वार्मअप वार्मअप भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ टोनी रोबिन्सले के गर्नुहुन्छ त हाम्रो के अरे चाहिँ टोनी रोबिन्सले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एभ्री फाइभ मिनट्समा यो विशेष गरेर स्टेजमा जस्तो तपाईँ चाहिँ बोलिरहेछ अनि कोही मान्छे चाहिँ यस्तो गरिरहेछ नि के हुन्छ है नरा राम्रो देखेन नि त कोही मान्छे चाहिँ गरिरहेको छ नि के हुन्छ राम्रो भएन नि त त्यति बेला चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ <laughs> ऱ्यापो बिल्डिङ गर्ने किन राम्रै जरा हाँस्नु भयो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले ऱ्यापो बिल्डिङ भने चाहिँ अप गर्ने भनेको एभ्री फाइभ मिनट्समा कुनै न कुनै टास्क दिने कुनै न कुनै आफ्नो अडियन्सलाई टास्क दिने जस्तो हाम्रो टोनी रोबिन्सले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एभ्री फाइभ मिनट्समा यो के अरे ताली बजाउन लाउनुहुन्छ यसरी हाइफाई गर्न लगाउनुहुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि भनौँ न कुनै हो के अरे चाहिँ म यो शब्द बोल्छु म यो शब्द बोल्ने बित्तिकै तिमी यो तपाईँहरू यो शब्द बोल्नुहोस् भनेर उसले भनेको हुन्छ नि त भनेको जस्तो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे चाहिँ म त के अरे म तपाईँहरूलाई म एउटा रुल्स भन्छु तपाईँहरूलाई यो इन्टायर सेसनभित्र म एउटा रुल चाहिँ तपाईँहरू माथि लागु हुन्छ तपाईँहरू त्यो रुल पालना गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले स्माइली चाहिँ अरूले के भन्छ त हुन्छ भन्छ है अब त्यो रुल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई जुनै पनि बेलामा म तपाईँहरूलाई हेलो भन्न सक्छु तपाईँहरूले के भन्नुहोस् हाई भन्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुहोस् होइन अब त्यो भएपछि त्यो फाइभ मिनट्समा जुनै बेला पनि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टलाई लाँदा लाँदै तपाईँले हेलो भन्यो भने उसले हाई भन्छ हाई भन्यो बिर्स्यो भने के हुन्छ <laughs> सबैजना हो के अरे चाहिँ वरिपरि चाहिँ तपाईँको अडियन्स आफै पनि उनीहरू लज्जित लज्जित भन्दा पनि उनीहरू हाँस्न थाल्छन् क्या अनि त्यतातिर उनीहरूको एटेन्सन भइरहेको है बुझ्नुभयो नि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि वार्मअप भन्छ यसले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्टायर त्यो सेसनलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ राखिराख्नका लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ are you getting my points तपाईँहरूले मेरो पोइन्ट पाइराख्नु भएको छ सो पब्लिक स्पिकिङमा यो वार्मअप भन्ने कुरा चाहिँ यो हो अर्को वर्ड सेलेक्सन भनेको अब यो वर्ड सेलेक्सनको विषयमा अब है बोल्दाखेरि कस्तो शब्दहरू छान्ने भन्ने कुरा हो बडी ल्याङ्ग्वेजको विषयमा अलिकति अहिले हामी एकछिनमा पनि कुरा गर्छौँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो हाउभाउ बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्पिचमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ है फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट स्पेसियल्ली ओ यो बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भोलि हामी सेल्स ट्रेनिङ गर्दा पनि हामी सिक्छौँ है सन्तोष सर रामरी सर के अरे चाहिँ Kim sir Navraj sir Karan sir भोलि बडी ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ हामी सेल्स ट्रेनिङमा पनि सिक्छौँ जस्तै यो बोल्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको बडी पनि कुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनले पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै रोल प्ले गर्छ तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि हुन्न प्रोफेसनल्ली तपाईँले स्पिच दिइराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा यो बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि फरक पार्छ अर्को भनेको चाहिँ स्टेज कभरिङ भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँ के अरे एकै ठाउँमा बसेर के अरे तपाईँले चाहिँ त्यहीकै बोलिराख्नु भयो भने त्यो त के अरे त्यति राम्रो स्पिच जाँदैन क्या है इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्दैन क्या तर एट द सेम टाइम ऊ के अरे चाहिँ कोही बेला ऊ के अरे ऊ त्यहाँ अगाडि गएर बोलाएको छ कोही बेला ऊ त्यहाँ पछाडि गएर बोलाएको छ कोही बेला ऊ त्यो अडियन्सको अगाडि गएर बोलेको छ भने त्यो के हुन्छ त बढी अलिक इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्टेज कभरिङ भन्छौँ है स्टेज कभरिङ भन्छौँ एन्ड देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ क्वेसन ह्यान्डलिङ होइन तपाईँ एउटा चाहिँ पब्लिक स्पिकर भइसके पछाडि दुई चार चाहिँ अब अडियन्स भयो भने उसको जे पनि क्वेसन्सहरू हुनसक्छ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एउटा ग्रेट पब्लिक स्पिकरले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ है ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ यो पनि पब्लिक स्पिकरसँग चाहिँ हुनुपर्ने कुरा हो अनि त्यस पछाडि अब यो कुराहरू छ र त्यस पछाडि ऱ्यापो बिल्डिङ यो ग्रिटिङ यो के अरे अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ वार्मअप यो कुराहरू छ अनि त्यस पछाडि वाट नट टु डु के के गर्नु हुँदैन त होइन तपाईँ बोल्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ऊ के अरे स्पेसियली हामीले भिडियो बनाउँदा पनि यो रुल हुन्छ होइन हामीले यो मोबाइलबाट यसरी भिडियो बनाइराख्दा पनि यो रुल लागु हुन्छ र तपाईँ एउटा पब्लिक स्पिकर भएर स्टेजमा बोलिराख्दा पनि यो रुल लागु हुन्छ होइन त राम्री सर हेलो <laughs> हाई हाई गर्नुहोस् किम सर है सो अब अब चाहिँ के नगर्ने त त्यो केही कुराहरू जस्तो हामीले भिडियो बनाइराख्दा पनि के गर्नु हुँदैन भने ओके चाहिँ बा ओके चाहिँ रिपिटेडली होइन तपाईँको चाहिँ दोहोऱ्याइ तेह्रै तपाईँको चाहिँ गेस्चर के अरे गर्नु त्यो त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन अर्को भनेको चाहिँ रिपिटिङ द सेम वर्ड होइन के अरे चाहिँ एउटै शब्दलाई बार बार तपाईँले चाहिँ रिपिट गरेर बोलिराख्दा त्यो पनि राम्रो चाहिँ सुनिँदैन अथवा चाहिँ देखिँदैन है यो पनि गर्नु भएन भन्ने कुरा है अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ के अरे चाहिँ प्रोन्स स्टेयर यो I don't know about it मैले यो यो विषय बोलिनँ है अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ पुटिङ ह्यान्ड्स इन पकेट है हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ बोल्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ खल्तीमा राखेर अथवा हुन त यो टप टप स्पिकरहरूले अब एकदमै फेमस स्पिकरहरूले चाहिँ यो गर्छन् होइन आफू आफूले अब त्यो त्यो बानी परिसकेर है एउटा उसलाई चाहिँ अडियन्सले राम्रोसँग चिनिसकेर उनीहरूले जस जसरी पनि उनीहरूले बोल्दा खासै फरक पर्दैन तपाईँ एउटा नयाँ पब्लिक स्पिकर हुनुहुन्छ भने चाहिँ खल्तीमा हात राखेर त्यसरी चाहिँ बोलेको चाहिँ राम्रो देखिँदैन अथवा चाहिँ सुनिँदैन भन्ने कुरा हो है त्यो गर्नु भएन भन्ने कुरा हो अनि त्यस पछाडि अब्सेसिभ बिहेभियरहरू गर्नु भएन भन्ने कुरा छ है जस्तो अब फर इक्जाम्पल भनौँ न अब थोरै इक्जाम्पल दिउँ कसरी अब तपाईँले चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो पब्लिक स्पिकिङलाई सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँ मुस्कुराउनुहुन्छ होइन मुस्कुराउनुहुन्छ त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ परिचय दिनुहुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुहुन्छ स्वागत गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो कार्यक्रमहरूको विषय त्यो तपाईँलाई दिएको टपिक्समा चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्न चाहिँ बोल्न चाहिँ सुरु हुन्छ फर इक्जाम्पल ल हामी यहाँ एक प्र्याक्टिस गरौँ न त तपाईँको चाहिँ केही म तपाईँहरूलाई देखाउँछु जस्तो मैले सबभन्दा सबभन्दा पहिलोपटक चाहिँ कुनै के अरे सेमिनारमा वेबिनारमा बोल्नु पऱ्यो भने है Navraj sir Khim sir Santosh sir Ramri sir Karan sir हामी सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ के अरे चाहिँ वेबिनारमा त्यसरी बोल्न गइरहेका छौँ भने के भन्छौँ त तपाईँको चाहिँ हामीले अब स्पिच नै दिनको लागि हो भने सुरुमा के गर्दो रहेछौँ कुनै एउटा भनाइलाई लिएर हामीले सुरुवात गर्दो रहेछौँ होइन पछा पहिला पहिलाको कस्तो सिस्टमहरू हुन्थ्यो उपकारी गुणी व्यक्ति नि निहुरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको न फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र नमस्कार म हो साइमन राइड होइन त्यसरी सुरुवात गर्थ्यो नि त होइन तर अब त्यसलाई अब तपाईँको चाहिँ के गर्न सकिन्छ मोडिफाई गर्न सकिन्छ अहिले अब अलिकति एडभान्स लेभलमा होइन सधैँ अब त्यही त्यहीलाई नै के रिपिट गर्नु आफ्नो पनि त युनिकनेस छ नि त किन त्यही शब्दहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो आफ्नै पनि अरू युनिकनेस थपेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो शब्दको साथ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ नमस्कार म हुँ सायमोन राई तपाईँको चाहिँ जन्मस्थान यो यो यो ठाउँ हाल बसोबास यो यो ठाउँ पेसाले म एक इन्टरनेट मार्केटर भनिसके पछाडि अब रामरी सरले इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ ल यसरी भन्नु अब के अरे कुनै शब्द अगाडि हो के अरे चाहिँ राख्नुहुन्छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ होइन राख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार म हुँ रामहरि अर्याल नमस्कार म हुँ रामहरि अर्याल जन्मस्थान जन्मस्थान कहाँ हो जन्मस्थान गोर्खा हाल बसोबास चितवन पेसाले म एक के कर्मचारी भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ पेसाले एक निजा कर्मचारी सँगै एक अनलाइन अन्टरप्रेन्यर है यहाँहरूलाई मेरो यु युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है इन्ट्रोडक्सन भयो नि त स्वागत भयो नि त है अनि त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है सन्तोष सरले अब के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि के अरे चाहिँ सन्तोष सरको पेसा के के भयो अरे सन्तोष सर मेरो draft person draft person draft person अब ड्राफ्ट पर्सन नै भन्छ हजुरलाई हजुर ओके हजुर अब सन्तोष सरले के भन्न सक्नुहुन्छ जन्मस्थान कहाँ हो काठमाडौँ होइन काठमाडौँ नै हो भनिसके पछाडि सन्तोष सरले के भन्न सक्नुहुन्छ त के अरे कुनै के अरे वर्डलाई लिएर के अरे एउटा चाहिँ अगाडि भयो थप्न पनि सक्नुहुन्छ नभए यहाँहरू यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार म हुँ सन्तोष चक्रधर जन्मस्थान काठमाडौँ यो यो ठाउँ र हाल बसाई यो यो ठाउँ होइन अनि पेसाले चाहिँ एक ड्राफ्ट पर्सन साथै अनलाइन अन्टरप्रेन्यर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ अथवा मेरो यो च्यानलमा यो साइटमा स्वागत छ म आज तपाईँहरूलाई अब कार्यक्रम अघि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ नि त यो अलमोस्ट एउटै एउटै हुन्छ कार्यक्रम अब तपाईँले बोल्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ के हो अब यहाँ हो नि त अब स्वागत छ तपाईँहरूलाई स्वागत छ भनिसके पछाडि चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई यो पहिलो एपिसोडमा म अटोक्याडको इम्पोर्टेन्सबारे तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु राइट भेरी सिम्पल छ है भेरी सिम्पल छ यो के अरे तपाईँले हर पब्लिक स्पिकरको हेर्नुहोस् उनीहरूले सबभन्दा फर्स्टमा के गर्छन् त आफ्नो परिचय दिन्छन् है परिचय दिन्छन् अनि त्यस पछाडि गएर बल्ल चाहिँ आफ्नो सेसनलाई स्वागत गरेर होइन स्वागत गरेर अगाडि बढाउँछन् अब हाम्रो खिम सरलाई पनि खिम सरले पनि सेम गर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँहरूलाई स्वागत छ म हुँ खिम गुरु होइन अनि पेसाले अब के भन्ने जन्मस्थान यहाँ पेसाले म एक अनलाइन अन्टरप्रेन्यर तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ होइन त्यसरी गर्न सकिन्छ सकिन्छ ओके सो त्यो सबभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने एन्ड देन आफ्टर बाँकी त अब बिस्तारै गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै जाने यो कुराहरू छ अनि अब उहाँले यो के अरे कार्यक्रम गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होइन एउटा चाहिँ प्रोग्राम अर्गनाइजर भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ भोलि हामी पनि मल्टिभर्सिटीको चाहिँ इभेन्ट करण सर करण सरले सुनिराख्नु भएको छ भोलि हाम्रो करण सर त्यहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो भोलि हामीले पनि तपाईँको चाहिँ ओ के अरे चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ भने होइन तपाईँको चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले पनि चाहिँ इभेन्ट गऱ्यौँ भने के के कुरालाई चाहिँ इभेन्ट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ गर्छौँ है नवराज सर हामी त अर्को वर्ष तयार छौँ गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरू आउनका लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तयार हुनुहुन्छ नि आउनुहोस् तयार हामी गर्नुपर्छ है त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि सन्तोष सर तपाईँहरू गर्नुहोस् हामी आउनको लागि तयार छौँ है सो त्यसरी नै यो तपाईँको बिजनेस भनेकै त्यसरी हुन्छ क्या है तपाईँले जब के अरे गेट टुगेदरिङ गर्नुहुन्छ इभेन्ट अर्गनाइज गर्नुहुन्छ है अनि त्यो भलै भनौँ न ठुलै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या हामीले ऊ के अरे सुरुको फर्स्ट इयरमा टेन दसजनाको मात्र टार्गेट राखौँ क्या ओन्ली टेन टेन पिपुल दसजनाको मात्र टार्गेट राखौँ होइन हाम्रो ओकेरे चाहिँ सुरुमा त्यो ओकेर इभेन्ट अर्गनाइज गर्नलाई खर्च उठे पुग्यो क्या धेरै राख्नु पर्दैन क्या एउटा राम्रो स्पिकर लिएर राख राख्ने होइन तपाईँको चाहिँ टप अन्टरप्रिन्यर ल्याएर चाहिँ राख्ने हामीले भोलि इभेन्ट गर्यो भने त्यसरी नै गर्छौँ जस्तो अरे चाहिँ टप अन्टरप्रिन्यरलाई ल्याएर स्पेस दिने अनि ओके चाहिँ यो भोलि इभेन्ट हामीले अर्गनाइज गऱ्यौँ भने कसरी हाम्रो इभेन्ट गर्छौँ हाम्रो पुरै मैले एक दिन तपाईँहरूलाई हामी पछाडि पुग्यो के अरे अलिकति एडभान्स लेभलमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो पनि सेयर गराउँला कन्सेप्ट छ है कन्सेप्ट छ हाम्रो पुरै इभेन्टको कन्सेप्ट छ सो त्यो छ अनि त्यस पछाडि यो कुराहरू अब यो के अरे सिट प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू स्थलको बनावट कस्तो छ हेर्नुपर्ने कुराहरू ब्यानर के अरे कस्तो छ के अरे चाहिँ यो साउन्ड सिस्टम कस्तो छ चेक गर्नुपर्ने कुराहरू है एक घन्टा अगाडि नै यो गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अनि कहाँ के छ लक्षित वर्ग उद्देश्य कार्यक्रमको के छ आयोजक प्रायोजकको छ कार्यक्रमको प्रारूप के छ कहिले कहाँ हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू अनि त्यस पछाडि अनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ पब्लिक स्पिकरमा एकदमै एउटा क्वा एकदमै बेस्ट क्वालिटी एउटा के हुन्छ भने नि उनीहरूसँग स्टोरी टेलिङ एकदमै बवाल हुन्छ क्या राम्ररी सर हेलो पब्लिक स्पिकरसँग एकदमै एउटा राम्रो क्वालिटी चाहिँ के हुन्छ भने नि उनीहरूसँग चाहिँ कथा बुन्ने के कथा बुन्ने कथा बुन्ने चाहिँ पालै कुरा हुन्छ क्या उनीहरूसँग है के अरे चाहिँ त्यो हामीले हो के अरे कथा पहिल्यै सुनिसकेको हुन्छ हाम्रो हो के अरे चाहिँ कति हजारौँ पटक बिमामा गइ गइसकेको हुन्छ फेरि त्यही कथा फेरि त्यही पब्लिक स्पिकरले बनिराख्दाखेरि भनिराख्दाखेरि के हुन्छ कस्तो मजा आउँछ आनन्द आउँछ है सो उनीहरूसँग पब्लिक स्पिकिङ गर्नेसँग चाहिँ एउटा राम्रो क्वालिटी चाहिँ कथा हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई एउटा म आजै पनि आजै एउटा सिक्रेट्स रिभिल गर्छु अनलाइन मार्केटरले एउटा सबै अनलाइन मार्केटरले उद्यमीले के गर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई एउटा शब्द तपाईँहरूले टिपिराख्दा हुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेङ्जुन भन्ने हाम्रो मेन्टरले के भन्नुहुन्छ भने fact to tell story to sell है हाम्रो के अरे पेङ्जुन भन्ने एकजना मेन्टरले के भन्नुहुन्छ fact to tell story to sell तिमीले तपाईँले तपाईँ हामीले आफ्नो कथालाई चाहिँ बुनेर मार्केटमा पस्कन सक्नुपर्छ अनि त्यो कथाको प्रभाव एउटा चाहिँ यस्तो कथा तपाईँले आफ्नो कथा बनाउनुहोस् यस्तो कथा क्रिएट गर्नुहोस् जुन कुरा सुनेर जुन कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनेर चाहिँ मार्केटमा तपाईँलाई चाहिँ बिजनेस गर्नका लागि चाहिँ तयार हुन् तयार हुन् भनेर है यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेट मार्केटिङमा पनि fact to tell story to sell भन्छ fact to tell story to sell हो नि त सही नै हो नि त मैले पनि बेला बेलामा मेरो स्टोरी तपाईँहरूलाई के अरे भनिराखेको हुन्छु थाहा छ किन म किन भन्छु अरूलाई इन्सपायर होस् भनेर भन्छु है हो नि त फ्याक्ट पनि त हो नि त हिजो के अरे साइमन राईले भारी बोकेको होइन भने होइन हो भारी बोकेकै हो के अरे भाडा माझेको होइन भने माझेकै हो के अरे पोसा लाउने काम नगरेको होइन गरेकै हो होइन के अरे चाहिँ गरेकै हो नि त द्याट इज माई स्टोरी होइन तपाईँहरूले आफ्नो कथा बुन्न सिक्नुहोस् है आफ्नो कथा बुन्न सिक्नुहोस् त्यो कथाले चाहिँ साँच्चै तपाईँको चाहिँ त्यो अडियन्समा चाहिँ प्रभावित हो है बुझ्नु है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै लागु हुन्छ इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा पनि हजार वाउ ल राम्रो सरको लागि ताली <laughs> पानी ल्याएर आइसक्नु है होइन सो हजारौँ हजारौँ माध्यमहरू छ हाम्रो ऊ के अरे मेन्टर जिसीले भन्नुहुन्छ क्या मेन्टर जिसी ग्रान्ड कार्डोनले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो स्टोरीलाई सयवटा ढङ्गबाट क्रिएट गर भन्नुहुन्छ क्या सयवटा तरिकाबाट चाहिँ बनाऊ आफ्नो कथालाई अनि त्यो कथालाई चाहिँ बजारमा प्रस्तुत गर भन्नुहुन्छ क्या है सो त्यो गर्दाखेरि तपाईँले रिपिटेडली रिपिटेडली आफ्नो स्टोरीलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा लाँदाखेरि तपाईँ एउटा ब्रान्ड भन्नुहुन्छ है पब्लिक स्पिकरसँग हुने एउटा ग्रेट क्वालिटी यो पनि हो ठिक सर क्लियर सो हामी अगाडि जाउँ अब त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ कथा कथाभन्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के छ भन्दाखेरि दर्शकले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्नु पऱ्यो होइन के अरे कथा त भनिराखेको छ तर दर्शक चाहिँ उहाँ परिरहेछ भने त बुझेन नि त होइन दर्शकले के अरे चाहिँ बुझ्ने शैलीमा के अरे चाहिँ शब्द भन्नु पऱ्यो आफ्नो कथालाई सकेसम्म छोटो र सठिक बनाउनु पऱ्यो घटनाक्रमलाई सिलसिले सिलसिलेवार तरिकाले मिलाउनु पऱ्यो होइन के अरे चाहिँ कथा भनिरहेछ के अरे कथा त भन्न सुरु त गर्यो तर कथा भनेको के अरे अन्तिमको चाहिँ बिचतिर बिचको चाहिँ अन्तिमतिर पुग्यो भने त मिलेन नि त सिलसिलेवार हुनु पऱ्यो ए वान बाई वान हुनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कथा सिन सकेसम्म चाहिँ कथामा चाहिँ सिन सिन सिर्जना गर्ने कोसिस गर्ने कथामा चाहिँ के अरे चाहिँ नवरस मिसाउने अलिकति मिठो ढङ्गबाट अब नवरस भनेको मिठो ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो दर्शकसँग बिचबिचमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने आफ्नो अडियन्ससँग चाहिँ बिचबिचमा इन्टरेक्ट गरेको अझ राम्रो होइन अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो कथाको पन्च लाइनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो होइन आफ्नो कथाको चाहिँ पन्च लाइनहरू हुन्छ नि त भनेको तपाईँले त्यो त्यो पब्लिक स्पिकिङ गरेर एक्ज्याक्टली के गर्न चाहनुभएको हो होइन होइन केमा चाहिँ तपाईँले एट्र्याक्ट गर्न चाहनुभएको इम्प्रेस पार्न चाहनुभएको त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो ध्यान दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो कथा आफ्नो ऊ के अरे कुरा बनावटी होइन अनुभूत गरेर बोल्ने है यो तपाईँहरूलाई यो यो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है किम सर के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनावटी कथा भन्यो भने तपाईँले बनावटी कथा भनेको मान्छेले जज गरिहाल्छ क्या के अरे मैले बनावटी कथा गरेँ भने तपाईँहरूले जज गरिहाल्नुहुन्छ क्या है के अरे सन्तोष सरले बनावटी कुरा गर्यो भने त्यो जज गरिहाल्छ क्या झुट यस्तो हुन्छ नि सर झुट बोल्यो भने मान्छेको हात चाहिँ यता नाकतिर जान्छ होला त्यही भएर आफूले प्रेजेन्ट गरेको कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त फिल गरेर भन्नु पर्यो होइन एक्टिङ पनि चाहिन्छ क्या एउटा पब्लिक स्पिकरसँग चाहिँ एक्टिङ पनि चाहिन्छ क्या एक्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ क्या बोल्नु है नि एक्टिङ है यो ड्रामा जत्तिकै ड्रामा होइन एक्टिङ गर्ने भन्दा नि बवाल हुन्छ क्या पब्लिक स्पिकरहरू है एउटा चाहिँ एक्टिङ फिल गरेर भन्न सक्नु पऱ्यो नि त तपाईँले भनेको कथा अब झुटै कथा भयो भने पनि तपाईँले फिल गरेर भन्नुभयो भने पनि भन्नुभयो भने त्यो सही नै मान्छ क्या हो कि नै राम्ररी सर ल भन्नुहोस् है त्यो कारणले गर्दाखेरि नाक यतातिर नलानुहोस् है सिधै अगाडि जाउँ राइट हजुर सो अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ आफ्नो के अरे चाहिँ कथाको संवादलाई पात्रले जसरी नै बोल्ने है भनेको के अरे चाहिँ पात्रले चाहिँ अब तपाईँले देख्नुभएको छ कुनै कुनै हो पब्लिक स्पिकरले सेम अर्को डिट्टु नै हो के अरे त्यो पात्रको जसरी नै बोल बोल्छ नि त त्यो के हो त कपी गरेको नि त त्यो बोल्न नै उसले प्र्याक्टिस गरेर आएको छ कि अटोमेटिकल्ली आएको होइन क्या है के अरे चाहिँ अटोमेटिकली आएको होइन प्र्याक्टिस गरेर आएको हुन्छ त्यो कुरालाई है त्यो कुरा पनि ध्यान दिने अनि त्यस पछाडि गजब तरिकाले चाहिँ अन्त्य गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो छ अनि अन्तिममा चाहिँ आफूले चाहिँ ओके के अरे म्यासेज दिइसके पछाडि फिडब्याकहरू चाहिँ रिसिभ गर्ने भन्ने कुराहरू छ यो गर्नुपर्छ भन्ने छ है अब यही कुरा हो अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ यो कुरा छ अब यहाँ डक्टर तारा सरले चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ यो चार्ट बनाउनु भएको छ भोलि हामी सेल्समा पनि यो चार्ट चार्ट पढ्छौँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको विशेष गरेर स्पिकिङ गरिराख्दाखेरि तिनवटा कुरा युज हुन्छ के के कुराहरू युज हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा भनेको बोली टोन टोन युज हुन्छ अर्को कुरा भनेको शब्द युज हुन्छ वर्ड्स युज हुन्छ अर्को भनेको बडी ल्याङ्ग्वेज साइकोलोजी पनि उहाँले साइकोलोजी पनि लेख्नु भएको छ बडी ल्याङ्ग्वेज सेल्समा पनि यो उत्तिकै प्र्याक्टिस हुन्छ तपाईँहरूलाई यो के अरे थाहा छ हाम्रो वान अफ तपाईँको चाहिँ सेल्स प्रोफेसर जोर्डन बेलफोर्डले एउटा चाहिँ एउटा बुक पनि लेख्नुभएको छ उहाँले तिन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनवटा कुराको विषयमा एकदमै स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ टोनले टोनले चाहिँ सेल्स प्रोफेसनमा तपाईँको पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ forty five percent role play गर्छ टोनले है टोन भनेको हाम्रो फेरि तिन लेभलमा हुन्छ तिन लेभलमा हाम्रो टोन हुन्छ यो के अरे म्युजिक क्लास तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने म्युजिकमा पनि प्र्याक्टिस गराउँछ यो पब्लिक स्पिकिङ गर्दा पनि हामीले टोन प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ जस्तो तिन किसिमको टोन कस्तो हुन्छ होला त माथिपट्टि एउटा हुन्छ यो यसले यो के के ताक्लुले कि के भन्छ होइन यसले हो के अरे चाहिँ तपाईँको हाई पिच एउटा चाहिँ टोन हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको मिडियम यो घाँटीबाट ल्याउने चाहिँ के हुन्छ टोन हुन्छ अर्को चाहिँ यो बेली पेटबाट या पेटबाट चाहिँ तपाईँको ल्याउने चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ टोन हुन्छ होइन बुझ्नुभयो नि सो तपाईँले अब के अरे यो टोनलाई पनि युज गर्न जानुपर्छ कुन बेलामा चाहिँ हाई पिचमा लाने कुन बेलामा चाहिँ यो पेटबाट निकाल्ने कुन बेलामा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यहाँ घाँटीबाट निकाल्ने टोनले चाहिँ कुनै कुनै हो के अरे चाहिँ मान्छेको तपाईँले हो के अरे स्पिच सुन्दा सुन्दै तपाईँ हो के अरे आनन्द आउँछ नि है आनन्द आउँछ कुनै कुनै मान्छे बोल्दाखेरि अनुभव गर्नुभएको के भन्छ कुनै कुनै मान्छे अब बोल्दाखेरि कस्तो आनन्द आउँछ क्या किन त भन्दाखेरि उसँग त्यो टोन राम्रो छ क्या उसको शब्दतिर ध्यान जाँदैन क्या उसको टोनतिर हाम्रो ध्यान जान्छ है दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ साइकोलोजी माइन्डसेट हाम्रो एक्टिभिटिज हाउभाउले चाहिँ कति पर्सेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ रोल प्ले गर्छ यो सेल्समा पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ भोलि कुनै प्रस्पेक्टलाई चाहिँ भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने जस्तो सेल्समा पनि त तपाईँले क्लाइन्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेलो भन्नु र हेलो भन्नु र हेलो भन्नुमा फरक छ नि हो कि नै भन्नुहोस् त टोन यो भनेको टोन है अब के अरे त्यस पछाडि अर्को भनेको के अरे चाहिँ तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज अब के अरे चाहिँ क्लाइन्टसँग बोलिराख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ डन जसरी टक्क चाहिँ के अरे चाहिँ खुट्टा खाडेर बस्यो भने के भन्छ त्यो क्लाइन्टले <laughs> है के अरे त्यो एक्टिभिटिज तपाईँको भएन होइन तपाईँको के अरे बडी ल्याङ्ग्वेज भएन त्यो कुराले पनि फेल फेल हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको ओन्ली दस पर्सेन्ट तपाईँले बोल्ने शब्द छ नि अडियन्सले तपाईँले के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ दस पर्सेन्ट मात्र ख्याल गर्छ है भनिसके पछाडि नब्बे पर्सेन्ट के कुराले के के कुराले कभर गर्दो रहेछ राम्ररी सर नब्बे पर्सेन्ट के के कुराले कभर गर्दो रहेछ झुट नभन्नुहोस् है स्वामी विवेकानन्द के भन्छ नेपालको त्यो के रहेछ त्यो स्वामी के भन्छ विकास आनन्द हो त्यो भन्नु लागेको त्यसले त्यहाँ गरेको एउटा के छ कि त्यो त्यो मैले छोडेको भेटिनँ कि यसलाई यसलाई यसलाई के भन्छ के अरे थाहा छ <laughs> काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी है फोकस हुनु पर्यो कन्सन्ट्रेट हुनु पर्यो <laughs> है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त फेरि फेरि त रिपिट भएर त आउँदैन हुन त तपाईँले आफ्नो त किनभने त्यो हजुरले गर्ने बेलामा त्यही गर गर्नु किनभने नि रिजल्ट भनेको हामीले जे कुरामा हामीले फोकस हुन्छौँ नि त्यहाँबाट रिजल्ट आउने हो नि त है अनि के अरे तपाईँले यो कुरामा फोकस भएर सुन्नुभयो भने ए यो कुरा रहेछ भनेर तपाईँले सम्झिनुहुन्छ अनि त्यो कुरा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ म के कुरा गर्दैछु टोनको कुरा गर्दैछु तपाईँको चाहिँ यो के अरे बडी ल्याङ्ग्वेज हाउ भाउ एक्टिभिटिज र साइकोलोजीको कुरा गर्दैछु होइन यो दुईवटा कुराले तपाईँको चाहिँ पब्लिक स्पिकिङमा नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ कभर गर्छ सेल्स इन्डस्ट्रीमा नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ कभर गर्छ बाँकी दस पर्सेन्ट के शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईँको चाहिँ म्याटर गर्छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो यो छ अनि लगभग लगभग आजको सेसनलाई हामी इन्ड गरौँ यो विभिन्न के अरे तौर तरिकाहरू छ उहाँको सेसनमा हामी सिकौँला है हात जोड्ने कुराहरू ए अघि हो के अरे रामरी सरले भन्नुभएको यही हो कि क्या <laughs> ओबामाले ओबामाले झुटो बोलिरहेको जस्तो छ है सो <laughs> <laughs> यो कुराहरू छ अनि यो मिररिङ गर्ने कुराहरू आफ्नो पोजिसनले पनि बस्ने पोजिसनले पनि के भनिराखेको छ भन्ने कुराहरू फरक पार्छ भन्ने कुराहरू छ अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको अर्को चाहिँ उहाँले आफ्नो सेसनमा यो सिग्नेचरको बारेमा सिकाउनुहुन्छ क्या है यो हामी हामी मान्छे तपाईँको व्यक्तित्वलाई चाहिँ तपाईँले गर्नु गरेको सिग्नेचरले पनि तपाईँको फरक पार्छ भन्नुहुन्छ क्या है म चाहिँ अब सिकाउन्न यो कुरा तर म पढेर चाहिँ सुनाउँछु तर मैले उहाँले भने पछाडि नै सिग्नेचरले पनि त्यस्तो रोल प्ले गर्दो रहेछ यार भनेर मलाई साइकोलोजीमा हिट भएको क्या तपाईँले गर्ने सिग्नेचरले तपाईँको व्यक्तित्व के हो भन्ने कुरा मान्छेले फ्याटै पत्ता लगाइदिन्छ लगाइदिन्छ भन्छ क्या यो सिग्नेचर विश्लेषकहरूले सुन्नुभएको थियो यो हो भविष्यको बारेमा सबै बताउँछ भनेर यो हो कस्तो मान्छे हो ऊ अल्छी हो कि ऊ चाहिँ हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बडी हो के अरे हो कि होइन तपाईँको त्यो कुराहरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले युज गर्ने सिग्नेचरले हो के अरे भनिदिन्छ भन्नुहुन्छ कि यहाँ जस्तो धेरै यो के अरे जस्तै यहाँ धेरै धेरैको बिल गेट्सको सिग्नेचर होइन अब त्यो अरू अनि त्यस पछाडि यो हाम्रो हो के यहाँमध्ये डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्पको सिग्नेचर कुन होला तपाईँहरूलाई उतै होला सर डी जस्तो थियो त्यही त होला नि पक्कै जी जी देख्दा छ डी हाम्रो यो डोनाल्ड ट्रम्पको हो त्यही होला होइन उहाँको डक्टर ताराजीले भन्दा उहाँको लाइफ स्टाइल त्यस्तै छ नि त यो गेजेक गिजुक गुजा गुजुक गाजा गुजुक यो छ के छ यो यो चाहिँ अलिकति बढी हो के अरे के छ त बढी हो के अरे महिलाप्रति हो के अरे चाहिँ हो आकर्षित अनि त्यस पछाडि लाइफमा तलमाथि अप्स एन्ड डाउन भइरहने उहाँको लाइफ स्टोरी हेर्ने भने त्यस्तै छ होइन हो के अरे चाहिँ यो सिग्नेचर अरू अरू पनि छ अब उहाँले यो धेरै उहाँको सेसनमा हामी एटेन्ड गरौँला सँगै होइन धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ अनि तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन् के भन्छ त भन्दाखेरि सिग्नेचर गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई यो स्क्रिनसट नै म एकछिन पठाइदिएँ होला आफ्नो सिग्नेचरको साइज आफूले लेखेको अक्षरभन्दा अलि ठुलो बनाउने पहिलो दोस्रो अङ्ग्रेजी साइन गर्नेहरूले आफ्नो नाम थरको सुरुको अक्षर सधैँ क्यापिटल लेख्ने है कहिले पनि पछाडिबाट अगाडि अगाडितिर धर्का नतान्ने पछाडिबाट यस्तो यस्तो नलाने यस्तो यस्तो यस्तो सिग्नेचर गर्यो लास्टमा चाहिँ यता फर्कायो भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन अगाडिबाट पछाडि तान्न मिल्छ बरु ओ के अरे यता अगाडिबाट यता लान मिल्छ यता लान मिल्छ तर यता लान चाहिँ यता लान चाहिँ मिलेन भन्ने कुरा छ आफ्नो सिग्नेचरलाई वरिपरिबाट घेर नघेर्ने कोही मान्छेले यसरी घेरेको हुन्छ नि यसरी त्यो चाहिँ के हुन्छ भन् के पो भन्नुभएको थियो त्यो के अरे चाहिँ एउटा सानो कुवा कुवाको भ्यागुता जसरी उसले चाहिँ त्यही आफ्नो लाइफ पनि त्यस्तै हुन्छ अरे क्या आफ्नो सिग्नेचर जस्तो छ नि तपाईँको लाइफ पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या यो के अरे चाहिँ सिग्नेचर विश्लेषकले है सो घेरा यसरी घेर्नु भएन दायाँ बायाँबाट दायाँ आउँदा तलतिर नझार्ने होइन यता सिधा होस् या त माथितिर जाओस् होइन माथितिर जाओस् होइन लास्टमा चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर यसरी यसरी गर्दै जाने अनि मुनितिर नजाने बरु त्यो माथि होस् त्यो चाहिँ राम्रो भन्छ आफूले गरेको सिग्नेचरलाई बिच बिचमा नकाट्ने यो बिचमा यो बिचमा काट्यो भने समथिङ के आयुको आयुको कि केमा तपाईँको एजमा कि केमा चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्छ यो तपाईँको आयुलाई कि केलाई पो काटेको भन्नुहुन्छ क्या उहाँले ठ्याक्कै उहाँले भन्नुभएको यो शब्द मैले बिर्सेँ है सो यो पनि नगर्ने है अनि त्यस पछाडि अर्को के छ त भन्दाखेरि आफूले गरेको सिग्नेचर सिग्नेचरमा चाहिने भन्दा अधिक थोप्लाहरू नराख्ने है तपाईँको हस्ताक्षर तपाईँको परिचय भएकोले कम्तीमा तपाईँको सिग्नेचर हेर्दा तपाईँको नाम अड्कल काट्न सकियोस् होइन तपाईँको सिग्नेचर हेर्दै नाम अड्कल काट्न सकियोस् सिग्नेचरले बिचमा चाहिने भन्दा अधिकतम नतन्क्याउने तर तर अन्तिममा तन्क्याउन मिल्छ होइन बिचमा चाहिँ अब कसैले के गरे हुन्छ यसरी यहाँ सिग्नेचर गरे हुन्छ यत्रो लामो गरेर यो लास्टमा फेरि लेखेर यस्तो गरे हुन्छ त्यस्तो नगर्ने हो के अरे चाहिँ बरु यसरी गरेर बरु लास्टमा तन्क्याउन मिल्छ सिग्नेचरलाई बिचमा चाहिने भन्दा यो भयो सिग्नेचरको बिचको अक्षर अन्यभन्दा ठुलो नबनाउने है अगाडि चाहिँ सानो पछाडि चाहिँ सानो बिचमा ठुलो नबनाउने यो सिग्नेचरको पनि रोल प्ले हुँदो रहेछ बा है सो कति गर्छ कुरा सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि सेयर गरेँ र आज अलमोस्ट यति नै कुराहरू गरौँ पछाडि हाम्रो के अरे चाहिँ डक्टर तारा सरसँग भेटौँला र त्यस पछाडि अब के कुराहरू छ यो फिडब्याकहरू लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ अनि त्यस पछाडि गएर लास्टमा के छ भन्दाखेरि यदि प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्ट तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने होइन स्लाइड इभन तपाईँहरूले आफ्नो के अरे स्टुडेन्टलाई पढाउनै भए पनि स्लाइड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने डोन्ट युज ब्लर इमेज होइन तपाईँको इमेज हेर्दाखेरि झाउ लाग्ने त्यो युज नगर्ने होइन त्यही भएर हामीले पिक्सल युज गर्छौँ नि त हामी बाटो छौँ नि त है सो पिक्सल युज गर्ने अलिकति क्लियर अनि हो के अरे डिजाइन गर्दा पनि धेरै क्यारकुट क्यारकुट क्यारकुट नराख्ने एकदम प्लेन सिम्पल मजाको होस् पढ्न पनि आनन्द होस् है त्यस्तो हाम्रो आफ्नो सिलाबसहरू बनाउने डोन्ट युज लार्ज टेक्स्ट ठुलो ठुलो अक्षरहरू युज नगर्ने थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई है पब्लिक स्पिकिङमा धेरै कुरा छ अब हजुर अब म तपाईँहरूलाई यहाँ केही अघि नै भनेको थिएँ सुरुमा नै तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि पब्लिक स्पिकिङलाई अझ तपाईँहरूले आफै पनि सेल्फ धेरै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ डक्टर ताराजी सरको यो गोल सेटिङको पनि एउटा च्याप्टर छ त्यो पनि म पठाइदिन्छु तपाईँ तपाईँहरूलाई अनि त्यस पछाडि गएर अर्को चाहिँ हाउ टु इन्क्रिज कन्फिडेन्सको विषयमा यो एउटा भिडियो छ ओके रे हाम्रो ओके रे चाहिँ कन्फिडेन्ट नै आउँदैन भनिराख्नुहुन्छ नि हाम्रो ओके रे रामहरि सरले है र यो के अरे कसरी इन्क्रिज कन्फिडेन्ट गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ हाम्रो महेश्वरी सरको ए नो नो यो हाम्रो एकजना यस्तो राम्रो वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ के अरे चाहिँ तपाईँको यहाँ ऊ उहाँ इमेजिन नेपालको के मानुषी अग्रवाल हुनुहुन्छ यस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ उहाँको यो छ अनि त्यस पछाडि मोटिभेसनल वेबिनार बाई डक्टर ताराजीको हाम्रो के अरे ऊ मानिस हो के अरे चाहिँ अनि अर्को मैले अघि हो के अरे चाहिँ आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेजहरूलाई कसरी चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मालविका सुब्बा म्यामको छ है मालविका सुब्बा म्यामले दिनुभएको छ लगभग एक डेढ घन्टा एक डेढ घन्टाको ट्रेनिङ छ अनि त्यस पछाडि how to improve your communication skills भन्ने विषयमा हाम्रो यो म के अरे सन्दीप महेश्वरी सरले चाहिँ कम्युनिकेसन भनेको कम्युनिकेसन पब्लिक स्पिकिङ भनेको त एउटा एउटै कुरा हो नि त अलमोस्ट है सो हाम्रो महेश्वरी सरले दिनुभएको कुरा छ अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो डक्टर बिन्द्रा सरले दिनुभएको चाहिँ यहाँ पोइन्ट चाहिँ एकदमै बवाल छ यो डक्टर बिन्द्रा सरले दिनुभएको चाहिँ वे ऊ के अरे ट्रेनिङ दुईवटा एपिसोड छ हाम्रो बिन्द्रा सरले दिनुभएको अनि त्यस पछाडि मैले एउटा तपाईँहरूलाई अझ सजिलो होस् भनेर हामीले यो प्लेलिस्ट भन्ने पढेका छौँ ड्यानलक त हाम्रो एचटिसीको त अब गुरुवा नै हुनुहुन्छ है गुरुवा नै हुनुहुन्छ मेन्टर नै हुनुहुन्छ ड्यानलकले पब्लिक स्पिकिङ एन्ड कम्युनिकेसनको विषयमा प्लेलिस्ट बनाएर राख्नुभएको छ मैले प्लेलिस्टकै लिङ्क राखेको छु तपाईँहरूले यो डायलगको चाहिँ एउटा राखिदिनु भएछ भनेर नसोच्नुहोस् यहाँ लगभग पन्ध्र बिसवटा एपिसोड छन् यहाँ प्लेलिस्ट हुँदैछ पढ्नुहोस् अनि म के अरे चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यहाँ गएर यहाँ गएर यसलाई चाहिँ प्ले गरेर यो प्लेलिस्टको मैले लिङ्क राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई यहाँ गएर यहाँ गएर I was away for more than almost 5 weeks. So literally, we just came back from Orlando, Florida. Uh, it was a Deadlock a Circle mastermind. So we landed 10 p.m. last night, and this morning we got up at 6 a.m. getting ready, and now we're going to uh, Vancouver Playhouse for TEDx SMU. Oh, okay. I was preparing while okay. we were okay, waiting in line in Disney. AMLO uh, mentor my speech okay. even when we were riding through Uber. Uh, so and then on the on the flight back, it's a long flight. है मेरो योले काम गरिरहेको छैन यो डायलगले चाहिँ लगभग यहाँ कम्युनिकेसन एन्ड पब्लिक स्पिकिङ भनेर लगभग पन्ध्र बिसवटा एपिसोड राख्नुभएको छ यहाँ तपाईँहरूले यो के अरे सबै बिसवटा पच्चिसवटा रहेछ पच्चिसवटा एपिसोड छ यो पच्चिसवटा एपिसोडलाई तपाईँहरूले चाहिँ के अरे आफैले आफैले तपाईँहरूले के अरे त्यो प्लेलिस्टमा